Здравствуйте! Многие видят на, на корешках своей орхидеи перетяжки. Вот такие. Вот. Почему они возникают? И хорошо это или плохо? Перетяжки на корнях образуются тогда, когда корешок приостанавливает свой, свой рост, а потом начинает вновь расти. Если же эти перетяжки не такие беленькие, а черного цвета. Возможно, растение получило химический ожог от избытка удобрений. Вот. Э, орхидею мы выращиваем обычно в пластиковом горшке. Не стоит ее выращивать в глиняных, керамических Почему? Смотрите, что получилось с корешком. Видите, как он прирос коре. То же самое у вас может произойти и с горшком. Вот, видите, еще. И потом вы не сможете извлечь растения из этого горшка. Поэтому высаживаем орхидею в прозрачный горшок для лучшего фотосинтеза. И в то же время в пластике корешки орхидеи не прирастут к, суб... к стенкам горшка. До свидания.